nnukwu mmadụ elu ọkpụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide nke o ji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta I abu your ọdịnala or then ndụ ị ma na o nwere know na abalị ọ nọ na asi umu we chigharia umu igbo chigharia kwa mbosi kwa mbosi o na eti nututu na abali o no na nkuzi Eze Ana Eze Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ọrụ masiozi oziọmadịnalagaradi eze adụgochitubelu onye nwaneje mmadụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gara n'ihu chitubelu onye ọma na ọrụ ikike onye mgbasa ozi not ọdịnala Ọtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa m n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụbụ nwa bụ Ogbuefi eze na Ugochi tubelu na-anọ n'isi maka ndị ọ bụ izi ha na-afụ na soshal midia afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana ogochi tubelu na Oraifite afọ ọzọ m echiri m ọzọ Eze-Ana abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afọ gba afọ miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo you can call me an ọdịnala evangelist I will answer my mission is to help people live better life n'ụbọchị taata n'oge awa nke isiokwu isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata bụ ihe niile ị kwesịrị ịma about negative energy ndị amosu ndị akara owerri na what you must do to avoid them. ọnya bụ isiokwu anyị mana bifo anyị gama n'iru echefu na aja anyị na-achụ kwa ọnwa kwa ọnwa nke ọnwa ọnwa bụ ọnwa mee ga-ebido na mee 6 so ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja ị nwere bido taa ee eh, wee ruo na 50 that is ị nwelụ just two days ka ị nwee ike iso na ya bụ aja aja mbụ n'elu aja ịpụta ihe aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu anyị anaghị eshi testimonies but I can tell you na anyị ọ bụrụ na ịma uru aja a na-achụ n'igwe bara believe in me you will never miss one month aja abụọ aja nsesin gị bunye menu n'ụzọ pụrụ nnukwu iche ọ bụ masịrị mmụọ na ndị mmadụ ga na-eso na ya bụ aja ndị na-eso na ya bụ aja amarago ka esi eme mana maka gị gbagba onye ọfụ ihe ị ga-eme wee fọwọdụ ya three prayer request Email donation token to the account number chat am m na whatsapp ka m gwazie gị other details I need from you my whatsapp number bụ 0805 78 37672 I repeat 0805 78 na aja anyị na-achụ ụmụ achụcha ya aja anyị na-eje na tempụl je na-ekwubi okwu na-aga ọfọ n'isi nwoke n'isi nwaanyị ndị sonyere anyị present ya prayer request to the entities of powers ọ bụrụ na anyị mesịa ya ọsị anyị ga-achịkọta ya ọ na last for 14 days ọsị anyị achịkọtazie anyị gbuo ebulu mee ka nke bụ eziokwu na aja ihe ọma na-eme then distance abụrụ ebe anyị nwere ike na anyị ebe ọ bụla ị nọ all over the globe yes maka na ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ ebe ọ bụla ị nọ nwere ike isonye na ya bụ aja emesịa ndị niile sonye na ya bụ aja sọsọ ha elon na-enweta ọpdeti na nyaba aja a na-achụ ma ụbọchị ebidoro ya na ụbọchị ọ ya eme nkwụsị anyị anaghị esho ihe ọ na soshal midia ka ofu ọkwa ọzọ dị mkpa bụ ọ bụrụ na ị na-alụ na kebụl telivishọn gotv multi-choice local television any other televisions and they want to be showing our movies na nollywood movies in ya channel please chat me on whatsapp chat me on whatsapp then nke ọzọ ọkwa nke ọzọ dị mkpa bụ ọ bụrụ na anyị na-akwado maka annual festival anyị na-eme na temple maka ndị niile bụ children of the temple ndị niile kụrụ e-, eze nwanyị ihe eji ya na kazi nchagbu na tempụl anyị kụrụ mbamba na tempụl maka ya bụ mmemme anyị na-akwado na septemba 16 ọ bụrụ na ị kụrụ arụsị na tempụl anyị mbamba bụ ihe eji na nchagbu ya na whatsapp ka anyị nwee ike na whatsapp group for other information nke ọzọzi wụ ọkwa ọzọzi dị mkpa bụ na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu ike si nkụzi anyị ji bịa taa metụ aka na shia bọtịn ọ bụrụ na esi n'aka gị mmadụ si n'aka gị nwere ntụtụ ozi a o wee gbanwee ọnọdụ ya onye a ma echefunata gị nke ọzọ bụ na ụmụ mmụọ ga-agọzi gị maka ihi ime ka achị n'aka wee tọọ ntụ ndị mmadụ na-agbụ n'oge awa nke eziokwu bụ oge anyị atọ ndị mmadụ na-agbụ from the spirit yes ka anyị bido gawazie n'iru n'isiokwu anyị ji wee bịa onwe ajụjụ ọbụla ị nwere na nkụzi a echefuna isendịrị m ozi na WhatsApp 37672 Now, ka anyị gaba n'iru ihe na achọ ịkọwara gị bụ eh, negative energy can destroy your life ndị amoosu can destroy your life akara ogheri can destroy your life and all these negativities once they start happening in your life you might be thinking that somebody is after you you might be thinking that occultic people are after you mana ọkpara nkwụ ahụhụ siri ngwere bịara ọrụ i will tell you what you must do in order to be safe and what you must avoid those things attract those negative energy one avoid anything ọbụla ndị igbo kpọrọ alụ before akpọ ihe ọbụla alụ ihe ọbụla o nwere severe consequence ịchọ ihe wọchị awa muvi na awa muvi chanel Ugochi Tubelu muvi production ị ya awa muvi akpọrọ Anger of the Gods and the Abomination Nemesis ka ịghọta e ihe alụ nwere ike ime na ndụ mmadụ avoid ya nwoke maka na ama na anọ n'ọgba ọgbọ gbagọrọ agbagọ kịta ọ nọ the rise nwoke na-ejekwu nwoke ibie nwaanyị na-ejekwu nwaanyị ibie nwanne na-ejekwu nwanne adị m ekwuzi okwu ndị cousin na ndị nephew mana ọ bụ alụ it will destroy your life i can tell you for fact wepụ aka n'ịkwafu ọbara n'ụdị ọbụla maọbụ inye mmadụ advice ka o mee wepụ anya n'ihe gbasara nwunye mmadụ wepụ aka na aja agwa iko iko ndị ọzọ ana igbo na-asọ nsọ maka they will so your life whether you believe it or not It just matter of time when you are sleeping with your follow gender ihe na-attract to yourself ihe akpọrọ akara oghere because you are not following the national ways laid down procedure, understand? By so doing, you are attracting other negativities that are not following natural laws. So when you attract those uh, negative energies, they will corrupt their spiritual vibrations and you will have yourself to blame. So you must avoid it. Esegwana is not just a matter, small thing. As long as this is it, avoid it with passion. Then, of course, na-achịkọwala gị wepụ aka n'ihe bụ imegide mmadụ ịsịkwa na ka na dị jealous of somebody jealous bụ negative energy ekwuru na anya ukwu ịfụkwa na onye dị successful ije na-atajiri ya anya we bring negative energy those things ị na-achọ because ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihe ị na-enwe aṅụrị n'ihe ọma mere mmadụ ihe ọma nke ga na-emere gị mana ị bụrụ onye na-enwe ntaji anya mgbe nwanne gị na-aga n'iru believe in me you can never go successful ọ bụ ihe ị kwesịrị ịdị eme ewu ọ bụrụ na mmadụ na-aga n'iru and that person you need to emulate the person take your time to understand why the person is successful and if you understand what why the person is successful try to put it into practice nke bụ eziokwu bụ nna agwaghị eziokwu dịka onye ọdịnala Igbo na onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo ọ bụrụ na ị na-etinye aka n'isi ka igbuo mmadụ ma ọ bụ tinye aka n'ihe ọjọọ ọbụla ka ịkpata ego eh, ya sef I can tell you even ndị ahụ na-asị ka ha gwọọrụ gị ajọ ọgwụ ka ịkpata ego ka ha mere gị nke a ihe a kpatara na a na eju afọ onye ụgwọ ọnwụ ya ezuru ọrụ ọ bụrụ overtime ga-ezuru ya ndị a niile na-asị gị ka a wụọrụ gị oke ite ma ọ ka a wụọrụ gị ajọ ọgwụ ka ị na-eme nka ka ị na-eme nke a. ndị a niile agụwa ndị dị rich agụnye ha ihe a nwere pinọt and arịrị na ịta ikikere eze sienu thereafter mgbe ije na-asị ka ije na-agwọ ọgwụ na-ewe ndị mmadụ na-ehipụtaraịzi ndị mmadụ na-anara ndị mmadụ akara aka ha na-eme ndị na-etinye ndị mmadụ n'ụdị na-egwara ajọ ọgwụ ka ị na-anara ndị mmadụ oke ha iji nwa mgbe nta maka na wonde wonde ma nke igogo market n'ogorito ọ bụrụ mmadụ ejirọ mmadụ dibịa eme mgbọrọ ọ mmadụ niile ka ị ya eji wee jee chọọ ka ịgbanwe akara aka ha ị na so ana m achọ ịgwa gị na onye ọbụla na-etinye aka n'ihe ọjọọ nwere laịf nwa nwa mgbe nta mana if you want to be successful gịnị bụ successful successful abụrụ mgbe iji ezuo ori kọmitie mọda tinye aka n'ihe ọjọọ ka iwe ọ bụrụ onye adịghị successful mgbe ị dị successful mgbe ị nwere achieve peace of mind achieve ka mgbe ọ bụla esi na ị nwere ego mana ị nwere peace of mind forget it ị ga-enwerịrị enwere peace of mind and the only way ị ga-eji nweta peace of mind is one try to know exactly what is your destiny. What you know exactly what you have passion for, your calling, and uh, pay more attention in developing that your calling, your akaraka. Maka na ọnya akaraka ga-anwa ga to places. Ọ bụrụ na a comedian, pay attention to your calling. Pay attention to your senior colleagues. learn one or two esikwana ka ije one mmadụ down because the energy the negative vibration you are spending you are spending in pulling somebody down would have be of great help uh, to lift you higher so pay no attention to negative energy in trying to pull somebody down or draw necessary then onwe gift ọbụla ị nwere try ya ka ị develop way higher ọ site na gift gị anwa ọ gift gị anwa bụ ka a ga-abụ idevelopuo monetize ya that's ya gift onye be gị ego agwara m ụnụ n'ihi na akwụ medical doctor ego ma ọ landlord gị abụrụ na medical doctor or ya landlord is so handsome ọ bụrụ ya why you are paying your landlord is because your landlord is solving your house need why do you pay your medical doctor he is solving your health need Therefore, having solved that your problem, he can monetize his effort. That's why you are paying. So that effort one would well solve your needs. All that effort one can monetize. Only have the rent and bills you are paying. You know So here na achịkọwala gị bụ mara ebe ị nwere ị nwere ị nwere skill. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị nwere passion for, mana yet you are not yet there. try to engage yourself with the training and retraining and retraining. Let me tell you one thing. Even big companies can have lots of workers working for them. That company, if they really want to remain on top, eh, they will keep on sending their staff to, to training. Sometimes they will invite a trainer to come and train them. Sometimes they will use in-house uh, um, staffs that are more knowledgeable to train themselves in in-house training. So what am I saying? Keep on engaging yourself from training to training to get better. Believe in me, that is the key. These successful companies you are seeing, they are there today because from time to time, they retrain themselves, getting more ideas, so whatever is your profession, try to look for senior colleagues, people that are successful in that particular field. Then try to learn what is unique and what they are doing. One, you must build a brand. This is why I, I encourage you to create spiritual exercise. Do you know what spiritual exercise does? When they, they those foreigners, Nanya, came to our country, they made away with all our artifacts and rest of them. Do you know why they did all this? And they, uh, some of them took some of our alloces and rest of them. You understand? Taking some of these alloces does not mean that they carry the whole of alloces. No. ọ bụgoro na ha bịa n'okwu mmụọ were an artifact for that okwu mmụọ yes ọ bụrụ gị because ọ bụgoro na ije na-arụsị ikwu nne gị chọọ ka ha nye gị arụsị ikwu nne gị ife ha nidere inye gị bụ nzu maọbụ edo maọbụ aja or whatever from that shrine then and ask the spirit to follow you the way o si awụrebe fada weta a communion o break ya weda ma o break ya into ten pieces they believe that Jesus nọ n'into ten pieces ya o break ya ịghọtara ya so etu ahụ ọdịnala dị so when they took those some of these our artifacts they took it to their countries to their museums to their various places they will hang it while looking at those artifacts with meditation you will begin to draw strength spiritual strength spiritual strength from them like myself what i normally do is that every night i will tell my ezumezu what they really want me to teach people in the next day sometimes and while thinking about it sometimes i will fall asleep maybe while i was sleeping or when i woke up I will now got a message, teach people about this. One or two people might be saved by today, this topic. And I will choose it. And believe in me, based on my gift, I don't need to do any rehearsal. Once I begin to talk about that topic they gave to me, the inspiration will keep flowing. It doesn't start today. It started even when I was with Ukopia. Because that time, I used to be one of one of the speakers during crusade and seminars. So he said, I know it's my gift. Even when I was in in Abuja uh, doing networking business, yes, even that time, I I used to be one of the speakers because they, uh, I was very successful in networking business. I became executive director with the company, Santa Valley. So what am I saying? What I can tell you is my gift that actually helping me. I understand that is my gift, and I pay more attention to develop it. Even you out there looking at me, create time for your meditation time, your spiritual exercise. By so doing, you go places. Okay, let me cite another example using what you know. Ndị mama na eji ihe mmadụ ma wee maa atụ ụka ọbịa na-agwa mmadụ jee n'elu otu ọ mostrant to himself o nwere ebe a gwara ya na o jere na mountain wee mee ihe na-akpọ transfiguration ewesị na Moses na onye nwa na onye nwa abịakwutere ya ịghọtara ya James and John si wee gbago n'elu Peter James and John so gbago n'elu igwu fụrụ ndị ya ha na-akpa nkata ihe na-achịkọwalụ gị bụ o jere ebe a to-energize himself you gị nwa na-enye m anya kedu mgbe ị na-ewepụta time to energize yourself oge ọbụla abụrụ tinkin about uh, canatins pay attention 10 15 20 minutes for your spiritual exercise mgbe ahụ ị ga-eji wee sị mmụọ imesịa etu ha kere ihe a chọrọ ka ị mee ya mgbe aka ka ị ga-enweta inspiration nwanne mebe nka mebe nka mebe nka mebe nka ọ oh, mgbe ka a ga-eji wee ike bunye gị uche ihe ị ga na-eme ka ị were dị ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a send the alụm message na whatsapp 0805 emesi ihe ọzọ ị me, metụ aka na share button believe in me it will take you nothing it will take you nothing but by so doing you must have served someone i can tell you someone somewhere out there really need this message in order to turn his or her life around believe in me stop those character those activities those behavior that will attract negative energy to yourself. Believe in me, they will destroy you for life. And once they are destroying those negative energy, they are like chain. Whatever you sow, Galatians 6 7, what God can never be mocked. Go and read it. Galatians 6 7, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. So once you say sow negative energy, believe in me, you will reap negative energy, negativities in multiple. in multiple in multiple ways because negative energy attract negative energy you understand so avoid negative energy avoid those things that is allo because they are going to destroy your life ka nkwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a sendel message na whatsapp 0805 78 3767 0805 78 37672 ma ọ bụ na ịchọ ka agbalị gị ya gazie ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu